nasikia nimpigie simu, yani sina amani. Mpigie ile mchungaji mm. nikaa nasikia nimpigie, yani nasikia kufa kabisa. Ina maana nisipowasiliana naye kwa siku hiyo, yani nitakufa. Nikampigia, mama, shikamoo, oh, marahaba. Akaanza kulia kwenye simu, yani kilio kile cha furaha nijuza nitafuta jamani, akaanza kunigusa jamani, mwanangu Hey, eh, yani, Uko wapi? Nikamwambia nimekuta lini muujiza nikutana ndugu zangu. Ah, eh Mungu ni mwema. Baada ya miaka yote Mungu ameenda kukuweka mikononi salama. Hai namshukuru Mungu. Basi, kakangu mtoto dangu kubwa kaja kanichukua. Ndio akanipa hizo hela nikashika njia nikaenda nyumbani. Nilivyofika tu Ah, ni siku nyingine tena nzuri kabisa katika mwendelezo wa mkasa wetu. Sehemu ambayo tuliishia ni pale mara baada ya madam hapa kutoka, kutoka Dar es Salaam na kurudi Tanga na kwenda moja kwa moja mpaka kwa mchungaji wake yule mama ambaye anadai kwamba uh, kama nafsi yake ilikuwa inamvaa na kumfunika na kisha kufanya naye mapenzi tunakwenda kujua nini ambacho kiliendelea. Dar es Salaam alitoka na laki tatu alipofika kwa mchungaji wake akamwambia laki mbili na akaambiwa atoe fungu la kumi kwa maana ya shilingi elfu ishirini moja ya kumi ya ile laki mbili. Kwa nini uliamua kuudanganya pale? Nilidanganya kwa sababu yule mama uaminifu mimi na yeye tayari ulikuwa Kilichoua uaminifu? Kilichoua uaminifu ni kutokana na tabia zake mm. eh, za kuni, kuni, yani mi nimemweleza kwamba yeye mi, mi ananitokea yani ana mwili wake unakuja unanivaa mm. anafanya mapenzi na mimi lakini yeye ananiambia nichukulie jambo la kawaida pili aliniambia kwamba mimi nitamwingizia faida nyingi ya pesa mm. e, nitamwingizia pesa nyingi sana kwa hiyo hivyo vitu vilikuwa vinanichanganya kwamba nitamwingizia pesa kivipi mm. na mi na, na familia pia na mahitaji kwa hiyo nikaona huyu hapa nikimpeleka akili yake inavyotaka tayari mimi ataniangusha. Kwa hiyo ndo nikafanya hivyo. Baada ya kufanya vile, nini ambacho kiliendelea? Mimi aliniambia niendelee kulala kanisani, nikaendelea kulala kanisani. Nilivyolala kanisani nili, nili, nilienda nyumbani vizuri, nikapika, nikarudi nikalala kanisani. Nilivyolala kanisani pale asu, usiku katika kuomba, yani sasa mimi nikawa nasikia ni mtu mwenye hasira kubwa sana nilikuwa nasikia hasira sana. Sasa ile hasira sikujua ni ya nini, baadaye kidogo nika nikashindwa kuomba yaani nasikia tu hasira tu hasira, yaani hata mtu akinisemesha natamani kumjibu ovyo bila sababu. Nikaendelea ku, kuomba pale, baadaye nikaacha, nikarudi kwenye chumba kule ofisini kulala. Nikafika kule hata usingizi sina, nikaa nika nasoma Biblia baadaye nikaanza kuimba, lakini naona hakuna kinachomata kinachoondoka kichwani. Baadaye nikatoka nje, sasa imefika saa kumi na moja tena siku nimetoka mapema kweli, bado nina hasira kali, yaani hata hata gizani kuwa na uwezo wa kutembea lakini nikafika kwenye mti nikatulia. Nilivyotulia pale kwenye mti hivi, ikaja sura ya mdada wa pale pale anaitwa Janeti, nikasikia yani hasira. Kwa hiyo msichana hajaye kunifanya kitu kibaya, Hapana, nilisikia tu hasira kwa sababu huyo Janeti nilisikia hasira kwa sababu ni mtoto alikuwa ananipenda sana, afu yule mama alikuwa anapiga vita yeye kuwa karibu na mimi. Yaani yule msichana alikuwa ananipenda, tena, alikuwa anamchukua wakati mwingine tunaenda kulala naye kwangu. Ni mtoto kama mtoto wangu mimi, alafu mimi nina mtoto ana, analingana na yeye kwa akija hata pale ni mtoto akawa shamaza form 4 yupo tu kwa hiyo nikaona hata akija pale mimi namfundisha kusuka, akiona mimi nasuka, ninavyofanya chakalika naishi vizuri. Ka, alikuwa anapenda lifestyle yangu. Kwa hiyo akawa an, ananipenda sana. Kwa hiyo mimi nikawa nampenda pia. Kwa hiyo yule mchungaji akawa anapinga kuhusu mimi kuwa na ukaribu na yule mtoto. Sasa nikamuuza Mwenyezi Mungu, kwa nini nimchukie huyu mtoto ghafla hivi? Kanifanyia nini mimi? baadaye nikamwambia mungu nisaidie sitaki kuwa na chuki na huyu mtoto kama ni uhasama wowote yani sitaki kuondoka nao maeneo haya nilipotoka maeneo yale ya, ya kanisa kweli kabisa ile asira ikaondoka baadaye nikampigia yule mtoto simu nikamuuliza ujambo akaniambia sijambo akansalimia shikamoo maraba uko wapi? Niko nyumbani. Unaweza ukaja kwangu? Sawa mama, lakini uko vizuri? Nikamuuliza, akaniambia ndio. Kweli yeye akaja akaniambia nikuletee na maziwa. Nikamwambia kwa leo sitaki maziwa, maana huwa tunachukua maziwa kule. Basi akaja kweli kama alivyoniambia, akafika. Akafika siku hiyo tukalala, tumelala, sikwenda kanisani, nikazima simu Kesho yake nika, nika, nikawasha akanipigia asubuhi mchungaji, mbona jana hujaja kanisani? Nikamwambia hivi, wewe pia uko kwenye maombi? Yeye alisema yuko kwenye maombi. Basi mimi nikamwambia sija kanisani kwa sababu na mimi pia na majukumu yangu. Ehe, kidogo akaniuliza kwani uko na nani? Nikamwambia niko na Janeti. Unafanya naye nini? Na kutoka kanisani haraka sana iwezekanavyo. Siku hiyo ni asubuhi, basi akakasirika akakata simu haraka haraka. Mimi nikatoka kweli, nikachukua gari nikapanda, nikaenda kule kwa mchungaji. Kwa hiyo sasa biashara ilikuwa ni mimi na mchungaji. Kwa hiyo nilipofika kule kanisani, akaniambia mimi ni kweli, mimi ni mama yako na kuna vitu vingine sitaki watu wavijue. Kwa hiyo ukiona karibu na yule mtoto, kuna vitu watavijua. Kwa hiyo mimi sitaki, kwanza mtu mwenyewe mbea mbea sijui nika, nikamwambia mimi sijaona umbea wake, afu yule ni mtoto, kama ni mbea nina uwezo wa kumrekebisha. Kama mama nitamkanya atakapokosea, kwa sababu namuona ni mtiifu na sijamjua kwa, kwa sasa hivi, nimemjua tangu niingia hapa kanisani sija hajawahi kunikosea na nikimtuma anakimbia. Kwa hiyo sijaona, akaniambia wewe unaye miezi sijui kama mingapi, sijui mwaka. mimi ninaye zaidi ya miaka kumi, kwa hiyo mimi ndo ninayemjua. Kwa hiyo basi mimi kumchukia ile mtoto ikawa ni ngumu. Basi tukaachana hizo stori za huyo mtoto. Kesho tumekakaa akawa amekuja tena kwangu. Mimi nikawa nimepata tenda mjini tukaenda naye. Tukafanya kazi vizuri na ile mtoto nikamgawia hela, akarudi nyumbani na mimi nikamtengeneza kakapendeza. Alivyomwona kanisani Jumapili akamuza, umependeza umpendezea wapi? Hivyo hivyo umependezea wapi? Akaniambia yule pale akamnyoshea kidole kuja kwangu. Sasa vile anamnyoshea kidole kuja kwangu kwa sababu alikuwa ametoka kule mbele, walikuwa naimba. Mm. Alivyofika pale akamwambia njoo, akamnong'oneza umependeza hivyo. Hapo hapo mbele hakutaka ku, ku, kulala nalo aende ku, akamwambia yule pale alivyomnyoshea vile, nikasema sasa leo kitawaka. Mm-hmm. Basi baadaye tunatoka kanisa. Sasa mimi na shauku ya kumuita Janeti nimuulize mbona kunanyoshea kidole, kwa sababu mimi sinajua kinachoendelea. Hmm. Kweli nilivyotoka akanikimbilia, akaniwao Janeti, mama yao nimependeza, nimeshapata mama yangu mzuri. Mamake mamake mama mzazi pia akatoka na baba yake, wakaja wakasema, yani mimi jukumu la Janeti liko juu yako, unamlea vizuri, tena anakutii sana e, endelea kukaa naye. Nikasema asante, wakaondoka. Baadaye mimi nikaondoka, nikaona sasa hapa kutakuwa na msala, nikashika njia rakaraka nika, naenda nyumbani. Akanipigia simu na kuomba urudi popote pale ulipo. Nikamwambia nenda kupikia watoto, wasema yule mtoto wako ni mkubwa, atapika na kutaka kanisani haraka sana. Hata wakati wa sasa anashindwa kuhudumia hadi watu. Basi nikarudi kanisani, nimerudi kanisani pale nikamsikiliza, akaniambia hivi kwani utaki kunielewa na kunisikiliza? Nikamwambia naomba unisamehe, nisamehe, sitarudia, nitakusikia kuanzia leo. Basi mimi ikabidi sasa nikamwite nani, Janeti. Ka, yes, mtu mzima bwana. Nikamwambia Janeti, ninakuomba yani kati yangu mimi na wewe, yani mimi nakuomba tupunguze nini ukaribu yeye yeah, mwenyewe tu akasema mimi najua tu mchungaji labda hataki. Nikamwambia mimi sijui naona tu hivyo. E, ukaribu umezidi sana, naomba tupunguze tu ukaribu. Basi mama yake akaniwekea kama kabifu fulani hivi. Kwa nini mimi nimekataa? Kwa sababu mtoto wake alikuwa anamuona anapendeza, anaenda vizuri, azururi. Kwa hiyo muda mwingi anakuwa na mimi, akija nyumbani ana hela tuna, tunaenda tunazunguka tunasuka wote tunapata hela na yeye pale nyumbani akaanza kusuka, alikuwa asuki e, eh, kwa sababu akinena jamani, mimi nasuka, na, na yeye akaanza hiyo kazi pale mtaani kwao kwa watu wanamfuata pale naye akawa nasuka. Kwa hiyo sasa mimi kuna vitu vingine nifanyeje sasa? Nikamwambia naona sasa hivi hapana mama, mtoto wako lea mwenyewe. Basi tukawa tumeachana hiyo stori ile, mtaka nikia kinyongo hapo. Mimi sikutaka kuendelea kumjali, ni usalama wa maisha yangu pia basi tukaendelea hivyo. Sasa mimi ile hali yake ya kunitokea haiishi. Sasa mimi nikaanza kuwa na siendi kanisani siku zingine, ikifika siku za ibada siendi. Sasa akaona huyu nikimfoka hata kuja kweli Akaanza kuwa ananibembeleza eh, leo sijaona uwepo wako, ananitumia meseji yani Yaani kwanza ibada sijaendesha vizuri mm. Mimi nikamwambia pole, basi simjibu vingine wala vingine, hata nikimwambia pole hakujibu asante wala nini nika, naweza nikamaliza hata siku tatu siendi, akinipigia simu yani namjibu, nina kazi, nina majukumu pia na watoto. Basi aka, aka, ika, kama siku tatu hizo zilivyopita akanipigia simu, njoo. Nikamwambia kwa sasa hivi nina kazi, siwezi kuja akaniambia akanipigia simu sasa akakata afu baadaye sijui alikuwa sehemu mbaya mimi sijui akapiga simu we kama utaki kuja kanisani akaniita kwa jina langu fulani fulani nakwambia kama utaki kuja kanisani wewe afu alikuwa ni mtu ana besi yani ana besi kama dume eh kama mwanaume kabisa hata akiongea na wewe utajua ni mwanaume huyu basi kwani utaki kuja kanisani eh eh, kwa nini utaki nikamwambia fulani fulani utaki kuja hey. mimi nakuonea huruma sana nikamwambia hapana Yesu ndiye atakayenionea huruma mm. kwa sababu nimempokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu mm. kwa sababu mimi siji pale kwa ajili yako nakuja pale kwa ajili ya Yesu mm. Ehe, kwa sababu na mimi pia nina viungo vyote, nafanya kazi zangu vizuri mm. sijije kusema kwamba mi nakuomba wala nini ulipenda kuni, ulitokea kunipenda na siwezi kukataa pia ni nyota lakini hiyo nyota unanipeleka vibaya mimi sitaki na kama hii hali haitaniondoka utoniona ng'o basi aka kubembeleza saa zingine ananipigia mwanangu simu anipigii mimi anaenda anampa hela laki moja mwanangu anaita nyumbani, namwambia rudisha. Akifika mlangoni, mnaambia wewe, lete hizo hela hapa <laughs> narudisha wapi? Lete hapa. Hata nikiangalia una majukumu, hakuna mtu anaichukia pesa. Basi ananiletea akaniletea ile pesa. Mwanangu anasema ni mama, wewe mtoto wangu ni mpole. Anaambia ni wewe mama, wewe hata ueleweki eleweka. Sasa sema, kwani mimi nimemwomba pesa zake? Basi tunacheka hapo, yanaisha. Unajua kuna vitu vingine vinafurahisha, inabidi ufurahi tu ili uendelee kuishi. Basi kaendelea hivyo, tukaendelea hasa mimi nikaanza kukata mawasiliano naye, akaanza chuki. Kwa hiyo nikamwona hata hata nikienda kanisani naenda kwa kuchelewa, basi anaendesha ibada tu cho cho haraka haraka, mara siku zingine anaugua Mm, akiugua vile mwombeni mchungaji na, na inamisha kichwa sasa wakati ule wa kumwombea mchungaji. Naambia Mungu muhurumie huyu mama na wewe yafanya. Siku moja ukija kutufunua huko mbinguni tutaenda wengi motoni. Lakini huyu mama mimi siwezi kumhukumu, anayehukumu ni Mungu. Ila tabia zake sijui ni yeye, siwezi kumhukumu, sijui ni shetani yuko ndani yake na shetani mwenyewe hata sura yake simjui, sijui ni tabia zake sijui. Basi sasa nikaamua sasa kushika daraja la kukataa na daraja la kukataa yale mabaya ananifanyia, inabidi mimi niwe mbali naye kwanza, ni, ni mkane yeye. Nikaanza kumkana sasa, ile kumkataa Unajua, ukiwa una karibu na mtu hata kama unampenda unasema unamkataa ni ngumu. Kwanza nikaanza kum, yani kumchukia, nikajenga chuki na yule mama makusudi, makusudi nikajenga chuki Nilivyojenga chuki, ile chuki ilinisaidia. Basi ni, ni, ile chuki kanifanya nikaanza kuwa namchukia, namchukia ile hali ikija inakuta nimemchukia, yani nakasirika. Saa zingine nasema ah, achana na mimi, toka kwenda huko shetani wewe. Ikawa inarudi au inaendelea? Ah, ah haiji. Siku hiyo sasa nimeikataa kama wiki nzima. Nakumbuka nilimshishia mchungaji mmoja wa Dar es Salaam, simkumbuki vizuri, maana tulikuwa tunaongea kwenye simu tu. Kuna dada mmoja alinishirikisha, yule mchungaji aliugua mpaka ali, nilivyompigia simu apokea, anasema wewe toweka na mchungaji wako huko huko. Nilimshirikisha nikamwambia ukweli kwamba kuna mama ni mchungaji na ni askofu, lakini ananitokea kimapenzi. Akasema ah, tuombe tuombe, yani huyo mtu mdogo sana tuombe. Nikamwambia wewe baba usiende unakurupuka, hebu jaribu uombe kweli, uombe kweli ukiwa na Mungu maana hata mimi mwenyewe naomba, ila sasa ile zile hali zinafikia hatua zinakuwa zinanifunika, inabidi ninaacha kutokupambana na mambo ya giza, nione Mungu atafanya nini. Akasema wewe imani yako ndogo, ngoja mimi mwenye imani nisimame. Yule baba aliugua usiku, asubuhi ha, yani hata kuongea aweze akaenda kulazwa. Ni mchungaji aombea watu wengi huyo nampigia simu <laughs> niko hospitali, niko hospitali naongezewa drip. Nikakata simu kwanza, kamwacha kama siku hizi <laughs> mbili, nataka mkanda sasa. Mimi nataka nione mkanda wa kule ile mchungaji, kwa nini augue? Nampigia niambie, wewe na mchungaji wako na askofu wako sitaki kuwaona. Kwanzia leo usinipigie simu na unikome kabisa. Aliyekupa namba mwambie sitaki. <laughs> Asubuhi ile dada akaja, nikamweleza mchungaji wako anaumwa. Basi tukabidi tuanze kushangaa. Basi tukaachana naye hivyo. Mimi nikakataa ile alinakumbuka. Alivyokukataa, yani alivyokwambia na mchungaji wako sitaki, au kumuuliza kwa nini? Si kwa ajili ya hiyo hali ni alinijibu akaniambia, kwa ajili ya hiyo hali ambayo wewe umeniambia mm. huyo mchungaji wako ni mchawi. Mm. Eh, akaniambia nijibu hivyo, mchungaji wako ni mchawi. Sitaki kuwasikia, nina mambo yangu nafanya, ngoja mimi nifanye mambo yangu haya, singili mambo yako. Kwa hiyo aliogopa tuseme. Eh, aliogopa ndio. Ehe, kilichofuata? Kilichofuata sasa mimi niko nyumbani asubuhi, kwa sababu sasa, sasa nikasi uh, uh, sorry, kabla hapo ya, ku, ya kutokugoma kwenda kanisani nilikuwa naenda kanisani. Uwezo kamini si nimeanza kugoma zile hali, mimi nilikuwa na kwangu, nina kila kitu ndani, aseti zote endapo nilikuwa na chumba na sebure. Mimi nikaa nimeenda kanisani, lakini siku hiyo tulikuwa hatujisikii mimi na watoto wangu kwenda kanisani. Lakini mimi nikasema ah, ngoja nilaka mama leo usiende nani kulala huko. Na mimi nikamwambia nakuta mimi leo sijisikii, ila Mungu aliyetuumba sisi anajua ni kwa nini leo hatutaki. Kwa hiyo malaika wake atatulinda sisi wote, hatutakufa wala hatutazurika. Kama kuna mabaya yoyote yanakuja, basi Mungu atayalinda, hayatatufikia kamwe. Basi mimi nikatoka tena siku nimeenda mapema, afu na ufadhaiko mwingi sana. Nimefika pale kanisani, yani hata roho ya kuomba ni hamna, ni nzito. Kuna popo lilikujega kipindi cha nyuma, likaja tena likaanza kuzunguka ile madhabahu mara saba. Lilivyo na mimi wakati linazunguka mimi naomba pale mbele. Na, naomba sala ya toba. Ile sala ya toba naona kama ni nzito inanielemea nikaanza kusikia hofu kali kweli, nikaanza kukataa hofu kama ile hofu nilikuwa nikisikia zamani, nikaanza kukataa tena hofu. Baadaye imefika kama saa nne hivi, saa nne usiku, baadaye ile hofu ikaenda mpaka saa tano nikaona watu wanavunja nini nondo pale pale kanisani, yani mimi nawaona, kaita mlinzi mlinzi hebu simama mlinzi, namzona unasikia hicho kinachoendelea uh, hapo, hasikii kalala. Sasa mimi kutoka, pa, kutoka pale nilipo niende niende kule ambako yuko kule mlinzi, maana amelala mwisho na, na kanisa ni kubwa, nikaona ni mbali, nikaona kwanza nikitoka pale mpaka pale labda nitavamiwa na kitu, maana na hofu kali, yani hata kutembea nashindwa nikakata na kuita mlinzi, afu lile popo linazunguka watu wanavunja. Nikaona yule mlinzi asikii, nikasema hivi hivi, mtu wa mwisho si ni Mungu? Mi nikaanza kumwambia Mungu, na roho ya hofu, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mwenyezi Mungu nisaidie, na roho ya hofu nikaanza kutaja manabii kama ulivyomsaidia nabii fulani, kama msaidia Elia akawaua wale manabii, na mimi nisaidie hivyo hivyo. Nikaanza yani, unajua ukiwa na shida uwezi ukaomba vizuri, basi ile hofu ikaenda haikupungua sana, lakini kidogo ile hali imeanza saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa Eh, mimi ninaona baadaye sasa, sinaona pale kanzani Baadaye sasa nimeomba zaidi, ile hali ya pale kanisani siioni tena, hiyo ya kuvunja au ya nini? Ye, ya kuvunja, lakini ninaona bado wanavunja sehemu walikuwa wanavunja nini hapo kanisani? Wanavunja, yani wanavunja waingie ndani wanaiba, waibe. Ehe, wanavunja waingie ili waibe. Sasa nikaanza najiuliza hivi mimi haya maono nayaona ni, ni si, huyu mchungaji hajai kunifafanulia kwamba kama mimi labda nina maono yoyote aje kunifafanulia kwa nini vinakuwa hivi maana nikija kuomba nakutana na vitu vya ajabu. Nikimwambia naambia waende atakulale, anipi hata kifungu, anipi nini, ananisukuma tu. Nikasema ah, basi sikusimama kuomba siku hiyo, sikuwa hata na usingizi. Naangalia sana imefika saa ngapi, ikafika saa tisa saa tisa saa kumi bado rohofu ni kali. Ilivyofika saa kumi yule popo akaondoka maana anakuja anazunguka mara saba tu anaondoka. Anarudi tena mara saba. Yaani hata ku, ku, ku, ku, nani mguu vinashindwa. Kwa hiyo nazunguka hapo hapo nilipo. Basi ilipofika saa kumi mimi nika nikatoka pale nilipo nikamkimbilia mlinzi sasa. Nikaenda nikamshika nasema sasa nikikuta amekufa hapa mimi sijui nafanyaje huko kanisani. Nika yani mimi sikusema si nimshikie na mguu. Nikaona kwanza nitamchelewesha Nikaona nikimpiga teke naweza kampiga tumboni, nikaenda nika, nika, mguu hivi nikakanyaga kanyaga hivi nika, nikaona kichwa ah, huku ni kichwa, nikawa namkanyaga kabisa kichwa hivi. -hmm. kulikuwa na neti amejiwekea nikashuka miguuni nikapiga teke moja ile miguu yake, nikamwambia msio, mnapenda kulalalala mbele za Mungu mwe mnaomba. Wewe unajua niliyokutana nayo humu, ala nika, nikatoka nikaenda kule nani madhaba kule nani ofisini, nikaenda nikachukua vitu vitu vyangu mimi saa kumi hiyo. Akaniambia mama, unaenda wapi? Nikamwambia na, naondoka mimi, nimeshaomba nimemaliza, wewe umelala hapo na koroma mimi nifungulie geti. asema siwezi kufungua geti kwa sababu bado usiku mamangu. Basi mimi nikatulia pale, nikamaliza, nikaanza kumwambia Mungu asante, asante kwa ajili ya ulinzi. Sasa mimi nimeshaona hofu kwamba wanavunja, lakini nikaanza kumshukuru Mungu, asante kwa ajili ya ulinzi. Ile lisali moja tu, asante kwa ajili ya kukomboa familia, lakini siku, sikukumbuka kama ni mimi ni familia yangu, nakomboa hiyo familia ambayo mimi walikuwa wanavunja kwao. Asante kwa kukomboa familia. Kama kuna watoto mimi nawakomboa kwa damu ya Yesu. Kama kuna nani mimi namfunika awe mzima, nikute historia ya uzima. Basi ikafika saa kumi na moja tap, mimi nikamwambia nifungulie, akanifungulia. Nilikimbia wakati anakufungulia eneo lililovunjwa hapo kanisani ukuona au ilikuwa ilikuwaje? Alikuwa hapajavunjwa popote. Wewe ulikuwa unaona kama mazingaombwe tuseme. Eh, kama mazingaombwe. Mm. Basi mimi nikakimbia ili nifike kwanza nyumbani kwangu je ni kwangu je ni kwa nani kwanza nikifika kwangu kute salama basi mi nianze kupigia watu naofahamu wa karibu mm. au mi nitapata taarifa asubuhi kwa sababu ni kitu na ki, yani kimekuja kimenifunika kime, kama ile nguvu ya yule mama alikuwa amenifunika mm basi na nikatoka nika, bahati nzuri nikapata gari nikapanda nikaondoka nikafika hadi na, nani stendi ya pili nikapanda gari hadi nyumbani, na wakati nafika na magari hayo naingia saa kumi na mbili bado giza kabisa, saa kumi na mbili kasoro nafika nyumbani, ile nataka nigonge hivi, ha amna nondo, afu ndani kwangu kimya, amna nondo nondo ya eh? no dirishani kuna zile nondo zile, lakini yule alikuwa amejenga ule nondo, amekazile zile nondo nyepesi za zamani zile. Kwa hiyo kuna kisehemu, kuna maua yamechorwa, kwa hiyo kama love hivi. Kwa hiyo kile kiua hakipo kile, sasa zile nondo mbili zile hazipo. Nikasema ha, wanangu, yaani nilisema tu ha, wanangu. Yaani nikasikia nguvu zinanishia, nikashika nondo, nikasema Mungu wangu, ina maana ukashika nondo ipi? na hamna nondo, si dirisha kubwa ehe, dirisha ni kubwa. Kwa hiyo walivunja kipatani hivi, kwa hiyo hawakuvunja dirisha lote, ilikuwa dirisha la sebleni kubwa, kwa hiyo wakavunja kipatani. Kwa hiyo mimi nikashika huku kwingine wanangu, nikajua mimi wanangu tayari wawapo, maana pale hivi pazia si iko wazi kabisa kwa hiyo nilivyofika tu hivi nakutana sebule nyeupe kwangu mimi, nikashika tu hivi wanangu. Sasa pale nikataka nipige yoi, nilisukuma geti pa nikaingia, nafika nagonga, naona nasukuma, naingia na mlango na, na, na yani begi nikatupa huko, sikujali vile vitu, nikajali kwanza wale watoto walikuwa wawili, nikaita nika, nika, nika wakaita nikaona watu wanatoka wanacheka mm hebu acheni ujinga nye kwani mimi naita mnacheka kwani mnafanya mambo ya kuigiza kwani mmetoa vitu hapa sebuleni afu na nondo mmevunja mama tulia tulia mama nitulie nini mama tuliingiliwa yani mimi nilichoka yani nasikia kulia yani nasikia uchungu pole sana asante naniuma jikazi jikazi usilie vumilie ulishayashinda hayo, ndio maana leo hii upo na unasimulia. Ehe, watoto wangu nikawakumbatia mm. Nilivyowakumbatia wale watoto nikawauliza nyewe wazima Ile eh? mtoto wangu wa kike nimemlea katika mazingira ya ukristu nikamwita nika ndani nika, kwanza siku nikaambia wa kiume baki kwanza huko, kwa sababu nikienda nikipata taarifa zao zote walikamatwa usiku waka, vitendo vya kinyama ingeniumiza. Kwa hiyo nikaita mmoja mmoja, nikaambia njoo, nikaita nitangulia na yule mkubwa kwa sababu ningetangulia na ile mdogo hata ningekufa mle ndani. Ehe, kwa sababu mama na watoto wa kiume wanapendana sana. Kwao watoto wangu tumetoka kuishi maisha mengine ya urafiki, yani ninaona dunia bado ni nzuri kabisa kutokana na furaha ya watoto wangu. Basi nikamwambia mwanangu, hujakamatwa, uh-uh, hujaingiliwa popote. Uh-uh. nikaanza kumpapasa kweli kabisa, usikii maumivu. Uh-uh, sijaingiliwa mama. Basi nikamwambia nenda kule, mwambie kakaako aje. kakaake akaja, nikamwambia baba, eh, so yule si mdogo nika, nika, nikaanza kumshika kabisa yeye, mimi sikumuuliza, nikaanza kumminya minya tu, namfanyia research basi mbona nimenyamia saa anza kucheka na baba ukuingiliwa ah, ah, mama hatujaingiliwa amjawaona wezi ah, ah, unajua sasa wamelala chini wale wezi wamekuja wamevunja ile nondo alafu ni, ni, ni, ni, ni wapangaji wenzangu wa huko maana mimi kwa huku mbele peke yangu alafu wao wanaishi huko nyuma basi mimi yani walikuja wakavunja nondo Walivyovunja ile nondo wakaingia wakaingia. Kwa hiyo ufunguo, wanajua hawa wanaekaga ufunguo kwenye kabati ya TV, wakachukua ule ufunguo. Mimi nilikuwa nimeondoka, nimeacha shilingi elfu tatu kwenye meza na simu. Basi wakaingia wakachukua ule ufunguo, wakafungua mlango. Walipofungua mlango, wakaenda wakafungua geti, wakafungua lile geti kwanza, wakaanza kusomba vitu polepole. Tena ilikuwa si yani, ule muda ambao nimeanza kuona ule wa saa tano tano ule ndio huo muda sasa ndio walioingia, kwa sababu siku hiyo ilikuwa ruku ilikuwa imeisha alafu watu wa kuweka ruku ilikuwa ni zamu ya nyuma. Mimi nikaenda kuwatafuta kabla sijaondoka, nikamwambia naomba nimweke nini ruku Wakasema tutaweka, afu walikuwa ni watu wengine ni wabishi sana, afu ilikuwa ni, nyum, ni, ni, ni, ni, ni nyumba ya afande, lakini ilikuwa hawana uoga wowote basi dokeni ruku na ile alikuwa ametuacha tunaishi kwa kuji, kujiamini tu alikuwa hatusumbui wala nini bora tunamlipa kodi yake vizuri alikuwa hata ana usumbufu wote yule mama wa watu kwa hiyo basi akasema tutaweka, hata saa zingine naweza nikawakomalia hapo hapo, lakini siku hiyo nilisikia kuondoka haraka kwenda kule ehe, kuenda kuomba. Basi imefika saa tisa ndio wanaweka ruku, saa tisa usiku tayari tukio limeshatokea eh, ndio wanaweka ruku. Basi na hiyo saa tisa ndio, yani watoto wanazinduka, ruku haipo Ina maana watoto huo mimi nikiondoka naacha nimewapikia, yaani katika mazingira mazuri ya urafiki kabisa. Naambia mimi naenda kuomba, naenda kanisani wanangu. Basi pale pale nani pale nyumbani pale hapo ninapokaa yaani king'amuzi hakiishi, ina maana king'amuzi, kwa hiyo chanile zote zipo. Kwa hiyo unawaacha labda wana kila mtu anajifurahia kitu anachoangalia. Basi kwa hiyo mimi nilikuwa nikiondoka sina shida, kwa sababu watafunga mlango, ni wazima, simu wanayo, mwache na mimi simu nyingine nimeenda nayo ikitokea emergency wanipigie simu. Lakini cha ajabu ni kwamba siku hiyo walilala mapema kutokana na kwamba kulikuwa hakuna nini ruku, lakini kumbe ni mtego ulikuwa umeshategwa tayari. Sasa sijui ili wali shetani aliorganize kivipi, sijui ni vipi, mimi sielewi. Basi mimi asubuhi hiyo hiyo huo huo muda nimeshafanya wasache vizuri, nilivyokuta tu kwanza watoto wangu ni wazima, baadaye ndio kumbukumbu zinakuja kwamba ni watoto wangu kweli kweli kabisa, alafu hawajafanya kitu chochote nikacheka nika sana. Nilivyocheka mimi nikakimbia kule nyuma, maana bado kulikuwa pambazuka vizuri sana. Kesho yake sasa tukapika tuka vizuri, tukaa tumefurahi tu. Kesho yake eh, sasa ndo na, naona sasa nataka nijue mimi napenda mziki sasa asubuhi maana nilikuwa na sabufu niamki kwanza naweka mziki wangu polepole wa dini huku nafanya kazi zangu na ili sasa naamka na, namwambia mwanangu hebu weka mziki wewe yaani mimi najijua kwamba niko kule lakini najiona kama niko chini ma, anaambia mama mziki gani wakati huo sasa ni asubuhi wanajiandaa ende shule na naamka naangalia ha vitu kumbe sina nikashikwa na uchungu nikalia nikaanza kulia hapo hapo baadaye nikatoka nje sikutoka niwaumize wale watoto nika, nika, nika, nika kama nacheka kumbe nalia nikatoka nje nikaenda kalia huko chooni maana ile nyumba kwa amejenga choo kilikuwa umo umo ndani lakini kilikuwa kimejitenga kidogo kwa hiyo na chumba changu tegemea choo kilikuwa cha kwetu tu hapo kwa hiyo nikaelia mlechoni nikafungulia maji yanatoka mengi hawajasikia. Nikanawa uso nikarudi lakini mdogo mwenyewe aligundua maana apindi kuona naumia. Basi baadaye walivyo alivyoniaga tu nikamwambia bye bye baba bye mama ndio yani nika, nika kwenye lile godoro nikashika huku na huku nikalia, sitaki sauti itoke nje, maana ningepiga hiyo moja kali sana basi kupiga nikalia nikalia. Sasa hapo nalia, yule simu inaita ya yule mama, sikupokea. Mara ya pili sikupokea, misiko tatu sikupokea, akabadilisha line namba akapiga namba nyingine, kama huyu atakuwa huyu, sikupokea. Baadaye akapiga namba yake, alipopiga namba yake nikapokea. Sasa mbona upokee simu? Ni, e, sasa si sauti ya kulia, hata ifiche itasikika tu. Nikamwambia hivi na, na mafua sio mafua, yani leo ndio una uchungu <laughs> yani leo ndio unaona uchungu sasa, unaamka uone TV uone nini uone kochi unapata uchungu. Pole sana, najua ni shujaa. Hakuniambia utapata wala nini, akaniambia nikamwambia asante. Eh, asante basi. Akaniambia kwamba leo una ratiba gani? Nikamwambia leo, leo nataka nikae nyumbani kwangu tu, sitaki kutoka, sitaki kwenda kufanya kazi, sitaki kufanya nini. Aha, eh. Kwa hiyo leo tutaonana, nikamwambia hapana. Jitahidi basi leo tuonane, nikamwambia ni yaani leo kuonana na wewe haitawezekana. Nikakataa kabisa. Basi nika nimekaa hapo. Ile kulia kule kuka, kukaisha kwenyewe tu. Basi nimekaa hapo ndani na mtafakari sana yule mama. Naambia yule mama, hii ndani panga huu mchongo, mbona ana uchungu vile? sijui sasa, kwa sababu siwezi kuhukumu mtu kwa sababu sijakuta mtu ameiba. Basi akasema eh, lakini kuwa na shida na wewe sana. Nikamwambia hapana, leo kwa leo nisamehe. Basi akakata simu akaniacha kama nilivyo. Kesho siku kashinda hapo uh, wale wa mama wa pale nyumbani wakaniita tuka hapo nje tukakaa. Kesho yake akanipigia simu, nataka tuonane siku si, nikamwambia hivi haya, lakini sikuenda. Imefika saa tisa akanipigia, sikupokea, kukaishia hivyo hivyo, kwa sababu pale nilipohamia hapajui kwamba anaweza akatuma hata mtu. Basi kesho yake akanipigia simu, mbona nilikupigia simu hukupokea? Mimi ikabidi nimwambie hivi, hata mwenyewe nikabidi sasa nimwambie kitu ambacho sina. Nikamwambia hata mwenyewe ni pia nina ni, ni, ni bwana, nitakiwa niwe bize kwa sababu na yeye pia anatakiwa kuangaliwa kidogo, kwa sababu siwezi kukaa hivi hivi. Ah, akasema una bwana umetoa wapi? Nikamwambia waumu mtanga, wewe oh, wanaume unawajua? <laughs> Anafanya kazi mtoto, wanaume unawajua? Nikamwambia hivi eh, nawajua. Akaanza kuwa na hasira, yani nikasikia ana wivu mwingi. Unawajua wanaume? Naomba namba yake. Nikamwambia namba yake mama, sasa kila kitu sintamaliza mwenyewe, naomba mimi, si nimekuomba kama mchungaji sikutuma ile namba ya eh, basi kesho yake akapiga ehe ajambo huyo mkwe wangu ajambo kabisa naomba namba yake mna mpango gani tuna mpango mwema sana yaani mi namfanyia hivyo tu ili apunguze mazoea na mimi basi tumekaa hapo kama siku tatu naendelea kukata ile hali baada ya kukata hizo siku zimepita kama siku ya tano hivi yani nikaona kitu kimejikusanya kutoka kwenye utosi mpaka miguuni kikashuka mpaka miguuni nikashikwa kama na ganzi yani kitu kikatoka hivi nikawa nasikia mwepesi kikadondoka mpaka chini afu kikarudi yani kikajikusanya yani ile nanani nasikia kabisa yani kabisa maumivu makali yani nikaona kinajikusanya kinajikusanya kwenye mapaja kikaja kikanitandika kikanitandika sehemu za siri. Baadaye nikasikia kama moto moto kabisa, ikabidi niende nikaanga moto kabisa, mtu ameungua na moto yani, na maji ya moto sehemu gani? Sehemu za siri. Ikabidi niende bafuni kaangalie, nikakuta kabisa nimeungua mpaka huko mapajani kote, nimeungua kama nilichomwa na maji. Basi nikashindwa kutembea, nikaanza kulia kabisa kwa nguvu basi wale mama mwenye nyumba kanisikia, kwa sababu vile ni alivyosikia mama mwenye nyumba wapo napokaa sasa hivi nimeibiwa, yani alinichukulia kama mtoto wake. Kwa hiyo alikuwa akisikia nimelia, anajua mimi bado na maumivu ya nini ya vitu nikaanza kulia kwa uchungu akani ni kwa sababu watoto walivyoondoka nilifunga mlango ina maana kuna geti alafu kuna kodo ambayo kuna choo alafu kuna mlango wa kuingia hivi hiyo nimefunga ule mlango kwa hiyo akaniuza vipi mwana ngambia salama mbona unalia anajisikia tu uchungu kulia usilie basi akagonga nimfungulie hata kwenda kufungua ule geti la pale siwezi basi mimi nikaingia chumbani nikalia nikalia nikalia nikalia nikampigia kwa sababu nilikuwa simpigii. Ehe, nikampigia nikamwambia, shikamoo mchungaji. Maraba, mbona kaa ulikuwa unalia? Nikamwambia sasa umeamua kunichoma maji ya moto sasa ya kimazingaombwe. Nakushukuru kwa hayo unanitendea, lakini jua kuwa hata mimi ni kama ni mtoto wako wa kuzaa. Basi akasema kwamba kwa hiyo sasa hivi kwa ajili hiyo umeamua nitafute. Nikamwambia yeye, eh, nimeamua nikutafute kwa sababu sababu ni wewe. Utanitafuta sana. Yaani mimi nachotaka unitafute. Mimi nimejua kwenye kuibiwa utanitafuta sana lakini hujanitafuta. Kwa maana hiyo kumbe alihusika. Sijui. Ni kauli zake tu. Sijui kama alikuwa ananitisha ili niogope mm. sijui kama ni sije siwezi kususpect kwa sababu sijamkamata na kitu chochote mm. basi aka, aka nikamwambia ha haya nikakata zangu simu sikumpigia tena simu basi nikakaa na ile hali nikawa siendi kanisani nakumbuka akanipigia tu siku moja akaniambia iko Morogoro nikamwambia ah unaendeleaje akamwambia bado bado naumwa akaanza kuniambia eh, nimemisi mwanya wako, sijakuona muda. Nikamwambia ah, nikakata simu, na nilivyokata simu ilikuwa siku ya Ijumaa pili, ilikuwa asubuhi kabla ya ibada. Akanipigia mzee wa kanisa, mbona tukuoni? Nikamwambia kwamba naumwa. Nini sasa, utamsimuliaje mtu? nimeungua na maji ya moto <clears throat> huku. Sasa watajua nani kanichoma. Basi yule mama nikamwambia naumwa tu, akaniambia niambie mwanangu, maana wanachukulia kama mtoto wao. Nikamwambia mama na matatizo. Sasa pale tu alivyoniita mwanangu nikasikia kulia. Nikaanza kulia pale. Akaniambia usilie, niambie. Nikamdokeza sasa ukweli ukweli kabisa. Nikamwambia kwamba hapa nyumbani mimi na matatizo. Siku zote zo unioni. Tatizo ni mchungaji. Na nikamsimulie yeye mwenyewe akasema, mi najua, najua kabisa eh, najua tu, lakini kwa sababu ni mchungaji wetu huwezi ukaongea, na ndio kiongozi Mungu aliyetupa mbele yetu, nabidi vitu, vitu vingine tufanye nini, tukae kimya kimya. Au kumuuliza ulijuaje na kwa nini hujaniambia? Eh, hapo e, sikumuuliza. Akaniambia kwamba baadaye mimi ni siku nikipata nafasi nitakuita tuongee vizuri, na ukipata nafuu. Mwambie haya basi akaniombea hapo na mimi nikaendelea kujiombea. Hata nikitaka kutoka sitoki tena, nikakaa karibia mwezi mzima sitoki. Nikamshukuru Mungu, ile hali ya kuungua ikaendelea kupotea, inapotea, inapotea. Maana okay, si, nikipaka madawa ya hospitalini panachimbika. Kwa hiyo nikiacha hivyo hivyo panakauka, nikana napaka tu mafuta ya mgando. Basi nikaendelea hivyo, namuomba Mungu, kaendelea kakauka vizuri, nikipaka asali kunachimbika. Sasa kwa sababu sijaungua na moto, ni mambo ya miujiza miujiza, basi nika, nika, nikaacha basi nimekaa ikabaki ika, ikaenda ikabaki alama ya kama kuungua, sasa inaishiria kabaki sasa kukaja muwasho ambao sijai kuona katika dunia hii <clears throat> na maana najikuna mpaka natoa yoe <clears throat> najikuna yani mpaka ku, yani mkono mpaka unachoka nachukua kigae lakini hakuna cha damu kinachotoka basi nikasema kwamba hey, <laughs> eh, Mungu umenipa haya kwa sababu umeona kwamba nayaweza lakini mambo mengine ni mtihani je haya unanipima ili nikuache au unanipima ili niogope ima, niogope imani ya Ukristo, unanipima ili nijue kwamba hakuna Mungu, unanipima ili nijue huyu mama ni, ni, ni, niwe na chuki na watu au inakuwaje? Kwa sababu mimi nataka nijijengee imani kwamba wewe ni Mungu ambao umeniumba mimi, utabaki kuwa Mungu tu, hata nipitie yapi, bora tu umeniachia nafsi yangu, niko salama. Lakini yote haya umeona na yakabili ninakuomba usini, nisiwe na aibu kwa watu yaani kila atakaye niona anione mtakatifu na mkamilifu kuliko nilivyo basi kweli vitu hivyo mungu akawa anavifunika kawa na, nini naendelea hivyo hivyo kuwa navyo ndo mzee yule wa kanisa akanipigia simu sasa jumatatu yake akaniita nikaenda kule kanisani nilipofika tukakaa tukaongea yani tumeongea nikamweleza nikamwambia mimi naongea madhabahu ile pale inanisikiliza na nitakapomaliza kuongea madhabahu naomba inene jambo basi tukaongea pale nikamsimulia mkanda mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho nikamwambia mimi kweli na mnene mkesha kuja kulala mnioni nimeibiwa mlijua nimeibiwa hapana Ina maana sangeshirikisha kila mtu aje kuniona. Hakushirikisha mtu. Kwa sababu mimi hata sasa muda wa tangu nilivyoibiwa muda tena wa kushughulika kwenda kanisani kuonana nani wakinipigia simu kuna baadhi nawaambia wanakuja kuniona. Lakini wale wazee wa kanisa viongozi wakubwa hawakuambiwa chochote. Basi labda kama wakiuliza nakuta mtu kumwambia kwa fulani ameibiwa ni ngumu. Kwa wana wanasahau. Basi hivyo msimlia pale Ah, yule mama akaumia. Basi akasema mimi siwezi kukuzuia kwa sababu unajua changamoto unazopitia. Amua jinsi Mungu atakavyokuelekeza ufanye katika akili yako. Nikamwambia haya. Yaani kweli nimemaliza kumwambia hivi, nilisikia kama kitu kina kina kinatoka kina kama kama kama nani kama upepo tumboni pum, kama upepo kupitia sehemu za siri. Basi kilivyotoka kama upepo vile, yani wata kuja pale nimechukua pikipiki kutoka kule mpaka kule, ni kwa pikipiki ni elfu kumi mpaka kule kalipa mzee wa kanisa, lakini wakati wa kurudi nikamwambia mimi narudi peke yangu hakuamini. Nikapanda ice, nikakaa kwenye ice, huwezi kuamini. Maana pale na, navaa dera, nimefunga nguo, nimevaa kama nataka kuvaa pampas basi karudi nyumbani vizuri, maana yalikuwa anamwagika maji, maji hayakumwagika wala nini wala nini. Nikaendelea pale, nikaendelea kuwa na kaka akinipigia simu sipokei. Nikakaa kimya, nikakata mguu wangu kwenye lile kanisa kabisa, na yeye nikakata mawasiliano. Tumekaakaa, tumemaliza mwezi mmoja, mtoto wake anayekaa naye akanipigia simu dada, uko wapi? Tumeza miezi kama miwili. Nikamwambia niko nyumbani, dada yangu nimekumisi, dada yangu nakupenda. Mm. Nikasema yeye eh, mbona mapenzi ya kama huyu kaagizwa. Nikamwambia hata mimi nakupenda sana mdogo wangu. Mbona sikuoni? Nikamwambia mimi nipo na kwangu nipo. Uko wapi? Nikamwelekeza, wewe ukitaka kunisalimia njoo. Baadaye akili kaniambia kwamba hajatumwa huyu lakini baadaye kasema yule mtoto kwa tunapendana kweli, hata kama yote yanatokea hayo, sisi tulikuwa tum, yani nilikuwa nimechukulia ile familia kama familia yangu mimi. Sema yule mama tu ndio akili zake tu zilikuwa mbovu mbovu tu basi <clears throat> akasema mimi nitakuja kesho. Kweli kesho yake nikamwelekeza akapanda gari, alivyopanda gari akuja kule nikamwelekeza ambaye njoo wakushushie kituo fulani, nitakupokea. Wakamshusha kweli akaja alikuwa na mtoto mchanga amejifungua. Nikamwambia mimi nakuletea mtoto mimi mwenyewe, si umekataa kuja kuona mtoto wangu, mimi nakuletea, nimekumisi. Kweli akaja na katoto kake kana miezi kama mitatu, tukampokea, tukaingia, tukafurahi, tukakaa, tukakaa masaa mengi kweli lakini akaniambia si kuoni dadangu, mimi nipo tu nitakuja. Sikumsimulia chochote wala nini wala nini. Basi akaniambia alikuwa amekuja na ungo wa ulezi wa uji, kamshukuru hapo akaniletea. Basi kaanza kumtafutia wateja sasa, yule kuhusu ule unga ni mzuri, akawa anatengeneza. Basi akaanza kupata wateja, lakini sasa baadaye nikajiuliza hivi, kwa nini narudi kwenye mazoea na hii familia na yote alionifanyia huyu msichana nampenda Sitaki mimi nimpoteze, lakini nitampoteza kwa sababu ya mama yake. Mimi nifanye yangu sasa hivi, niache mambo haya ya huruma huruma, yananiponza mimi sasa, nanipotezea muda wa maisha. Basi akanipigia dada, uko wapi? Mimi nikakusanya kwanza zile hela zake za unga unga, nikamrushia hivyo. Mshakaambia, sikiliza mdogo wangu, yaani mimi sunioni kanisani, kisa ni mama yako, siwezi kukusimulia kwa sababu wewe bado ni mdogo mimi sinda kusimulia, ila kama unataka mkasa mzima muulize mama yako. Mm. Alikuwa anamuita shangazi, mtoto wa kaka yake, lakini amemlea yeye, maana ni kama mama yake. Basi akasema ni nini, mimi namuuliza kila siku, ananiambia atakuja tu, ananijibu tu shortcut najipa moyo, anamuuliza, ananiambia atakuja tu, namjibu ananijibu shortcut. Sasa nikaona nikutafute wewe uniambie, usinikatae, niambie. kamwambia mama yako tatizo kubwa sana. Hata nikikusimulia naona utachanganyikiwa, na kuomba tu niachie mimi na yeye na Mungu basi. Mm. Ni kwa sababu nikisimulia kama vile bado sijamsamehe. Basi akasema haya, nikamwambia sikiliza ninavyokuambia, niko serious, usije kaja hapa mimi nikakujibu vibaya ukasema nakukosea adabu, usije kwangu, mimi nahisi hata anakutuma. Mm. Sasa yeye akawa na shauku ajue ni nini alichonifanyiaga. Mm akaendelea kunitafuta, akaendelea kuwa anabadilisha namba za simu, sikumwambia. Baadaye siku moja nikamwambia, nikamwambia mama yako ananiingilia kimapenzi e, ili ajue sasa asinisumbue. Hilo jambo wewe unalichukuliaje? Kama ni wewe, kama ni wewe ungelichukulia eh, zito. Akaniambia nzito sana ndio hivyo sasa, na nishamwambia, ananiambia nilivumilie. Kwa hiyo mimi nimeshindwa kulivumilia, nimeamua kuachana kabisa mazoea na yeye ili nione sasa ilitakuwaje. Kwa hiyo kuacha mazoea na yeye limeniacha, lakini kuliacha limeniletea afekti nyingine. Nimemweleza akaniambia hivi, ni kwa sababu mimi ni mjeuri, sitaki kumsikiliza ndio mapigo anayonipa. Kwa hiyo mimi sina cha kufanya, nimekuambia kwa sababu umetaka nikwambie. Basi akasema, kwa kweli kwa hilo hata mimi mwenyewe lingenichanganya akili. Kwa maana hiyo ile hali ya kukuvaa ika, ikaisha. E, ikaisha kabisa. Affect nyingine iliyokuletea effect tuseme iliyokuletea nyingine? Nyingine sasa nikaanza kutokea kama mapunye mwilini. Mm. Mwili mzima yani, u, u, yani ule urembo wangu ukaanza kupotea sasa. Mm. E, mwonekano wangu ukaanza kupotea lakini napokaa napambana, napambana hivyo hivyo e, nikasema sasa mimi si, nikamwambia Mwenyezi Mungu we, eh, wewe upo unaokoa watu, mi nakupenda kuliko kitu chochote. Yesu Kristo ulikufa msalabani kwa ajili yangu, nimeamua kuijenga imani yako moyoni mwangu, lakini naangushwa. Sijui kama ni kuna sehemu nakosea au wao wana kitu wanaona kwamba mimi hakifai mbele zao, mimi siendi kanisani kokote kabisa kabisa, nikakata Nikatamani kabisa kweli kuingia hata kwenye Uislamu, nikatamani kweli. Watoto wangu wenyewe kwanza walishachukia, kwa sababu si wao wananishuhudia yanavyoumia na maana hata yule mtoto wangu msichana yule mimi saa zingine namwonyesha kabisa eh, yule mwanamke namwambia ni mwanamke yaone ya dunia eh, ndio anaona. Mwisho wa siku ikawaje? Mwisho wa siku sasa basi mimi nilivyokataa nikakataa kwamba mimi sidi kanisani, sidi sehemu yoyote, nikitukakaa nyumbani. Nikamwambia yeni mimi usinidhuru kwamba usiku kuna mabaya kuna nini, nipe tu uzima, nipe chakula, nipe riziki, nipe kila, kila kitu. Mm. Tukakaa twende, watu wakiniona siendi kanisani, navyopenda kanisani, naambia ah, nitaenda tu, nitaenda tu, nitaenda tu, nitaenda tu, nikawa na wajibu unakuta hata mwingine mnakutana naye hakuulizaji, lakini akikuona huendi anakuuliza, mimi nitaenda, nitaenda. Basi ndio hivyo baadaye yule mama <clears throat> akutokea tena kunisumbua tena akaniacha hivyo hivyo kama nilivyo. Mm, siku moja tu ndo alinipigia simu akaniambia, lakini kabla ya yeye kunipigia simu kuna mzee wa kanisa mmoja huko alipiga simu, mwanangu, sikuoni. Sasa kwa sababu kule ni mbali, napanda magari mawili, yeye akanitafutia kanisa la karibu akaniunganisha na yule mchungaji. Ina maana aliniambia mimi nimpigie, kama mtu yeyote yeye yeah, akampigia yule mchungaji, yule mchungaji akanipigia mimi. Kwa hiyo yule mchungaji akaanza urafiki pale nyumbani, sijui taarifa anapataje yule mama, sijui yani kile anachokifanya taarifa anapata basi yule akanipigia simu, na hapo ndo aliponipigia simu akaniambia hakuna mtu yoyote atakaye kuweza katika hii dunia zaidi yangu mimi. Kukuweza kivipi? Sijui hata najua mwenyewe, unajua nishakuwa nishamchoka, mm. sitaki hata kubishana naye. E, nikaona nimuone tu kama mpumbavu ili ya kwangu yaniendee. Mm. Nikamwambia hivi we, yani wewe ungekuwa ndio Mungu, watu wanakuabudu katika hii dunia, ningekuelewa. Lakini we ni mwanadamu kama mimi unaipumua, kisa tu umesoma, una uchungaji wa kusomea, huna uchungaji wa Mungu. Sikumuuliza tu kisa ni nini? Ah, ah. lakini ungekuwa na uchungaji wa Mungu kabisa, mimi ningekuhoji maswali. Sasa wewe uwezo ukanipa vitisho. Basi nikaenda kule siku moja nikaabudu, nivaabudu pale lakini nikakaa nika, nika, nikajifikiria, nikasema ile kanisa yes, akawa ameshapandishwa cheo ni askofu sasa lile kanisa liko chini yake. Ina maana siku moja tu atakuja atanikuta pale na, na ameshanitolea vitisho, atake nione pale e, mimi nirudi kule kwa sababu kwa nini asali nisali na askofu afu nini nikasali na, na mchungaji mdogo atanisaidia ata nini? Shida zangu yeye ndiye anayezijua. Ina maana huyu mwingine hajui, ina maana atateseka na mimi basi nikamwambia hivi huyu huyu ndiye atateseka na mimi mimi sitaki sikutaki wewe namtaka huyu sasa nikaona marumbano tena mbona naanza kama marumbano nikaachana nao nikaachana na huyu huyu nikampotezea kimya kimya na mimi na huyu nikampotezea kimya kimya basi yule akaanza kunitafuta tafuta hapo nikamwambia bwana mimi sitaki nataka nikae nyumbani sitaki kusali mpaka mimi moyo wangu utakavyoamua ulifanywa nini ah, ah mimi sijafanywa chochote nikakaa kimya kimya tu. Baadaye sijui eh, kuna mzee wa kanisa huyo, sijui niliongea naye siku moja, nikamweleza maana tukonaona ni nini, nikaa namweleza sasa. Ndio baadaye akamweleza sema, ha, kumbe una mtihani mkubwa hivi, hebu njoo. Nikamwambia siji, kwa sababu kule yuko kanisa liko chini ya uongozi wa nani, wa yule yule mama. Ina maana atakapopata taarifa niko hapo kwako anaweza akafanya vitu vingine ambavyo vitaweza kusababishia mimi kutokuendelea kutunza watoto wangu na mimi wananitegemea na kuangalia mimi ndio macho yake sitaki akasema kwamba haya kama umeamua basi nikaendelea kukaa hivyo hivyo nikatulia hivyo hivyo yani nikatamani hata ile sehemu sasa niihame yani huo mji kutokana na kwamba siutaki tena nitokee kuchukia tu lakini sio kwa ajili kwamba ni mji mbaya. Biashara zangu mimi nazifanya vizuri, ni kutokana tu kwamba sitaki hata nikutane na yule mama barabarani, najisikia vibaya, lakini nikamsamehe, namshukuru Mungu, neema ya Mungu ikanifunika, akanipa moyo wa kusamehe nikasamehe kabisa, nikamsamehe kabisa, ila nikasema I forget her but she is not my friend, hata kuwa rafiki yangu kabisa. You forget or you forgive? hivyo <laughs> forgive eh, she's not my friend eh, nimemsamehe nayani sitamsahau maishani yangu yote. Kwa hiyo ndo ikawa imeishia hapo eh, na huyo mimi na hiyo stori na huyo mama ikawa imeishia hapo, ajantafuta tena, ila tu nasikia anaumia kwa mimi kutokwenda pale, na naamini anasugua goti chini siku moja niende pale. E, na, na kuna siku alinipigiaga simu kipindi hicho cha nyuma kwanza, akaniambia kwamba ndo nimeshakataa, akaniambia hivi njoo, yani nime alienda sijui wapi huko Mbeya huko akaingia huko kwa wanani wa, wa huko sijui wanani wale wa Makonde huko ndani kabisa Msumbiji. Makonde Mbeya, Msumbiji, Msumbiji, Mbeya, si ukitoka Mbeya unaingia tena sijui Mbeya. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa ananiambia e, niko Mbeya, ananiambia niko Mbeya, niko Msumbiji. Na alipoenda Msumbiji alinipigia simu akaniambia nitakaporudi nitakuwa niko tofauti. Sasa wewe yani nitakaporudi nikikupigia simu uje kanisani na ukija pale wakati wa sasa ndio na maumivu kama ya kuungua huku ehe nani basi mimi alivyorudi kule akanipigia simu sasa siku hiyo hiyo ya Jumapili wameshaingia ibadani, akanipigia uko wapi? Nikamwambia niko, niko nyumbani. Njoo njoo, nakwambia kuna miujiza, na ukija yani useme kwamba ulitokewa na tatizo, na hilo tatizo shetani amekuataka, kwa hiyo wewe ukifika tu yani nitakuombea uone mapepo yatakapolipuka. Nikamwambia mama, sina pepo hata moja <laughs> kabisa, hata pepo sina sijui. <laughs> Nikamwambia popo kwenye simama sina pepo. Mhm. Nisikilize vizuri. Tena nikamwambia toka ukae sehemu nzuri ili nikueleze vizuri. Nikamwambia